prvotní impuls pro vytvoření jakoby tady té instalace, tak byl eh, vlastně takový jakoby zvláštní eh, příběh, který se mi stal, kdy jsem se ocitnul prostě v domě, v kterém teďka bydlím. Eh, maminka Kateřiny mě oslovila, jestli nepotřebuju nějaký věci prostě z cizího bytu. A já jsem vlastně tady tu informaci hrozně dlouho zpracovával nebo až tak dlouho ne, ale eh, vlastně samotný, eh, samotný fakt, že si mám brát nějaké věci po nějakém člověku, mm, eh, mi byl vlastně jakoby cizí. Nicméně ten člověk nezemřel tom je, v tom je vlastně ta věc, jakoby pro mě byla jakoby divná, a protože já jsem toho pána znal a potkával jsem ho eh, jakoby na schodech, ale až tak moc jsme se nebavili. Vlastně já jsem ho potom kontaktoval a eh, on, jeho přání bylo, aby se ty věci, které eh, jsou v tom bytě, tak aby se nějakým způsobem recyklovaly, aby se nehodily na jednu hromadu. A eh, já jsem ho navštívil a vlastně jakoby nějak odhalil jsem jeho nějaký příběh, který mě zaujmul. První den, když jsem se pocitnul v tom bytě, tak jsem vlastně ani nevěděl, eh, jestli ty věci nějakým způsobem použiju takovým, jakým jsem je nakonec použil, nebo ne. Ten druhý den <clears throat> mě to vlastně jako nějak tak předsvaklo, eh, že vlastně můžu jakoby naplnit tu, to, to jeho přání, aby se to recyklovalo a e, jakoby ty věci dostaly nějaký jakoby další život. No. tady ten objekt eh, jeden z mála má název, který protože jsem ho dělal kousíček dřív než ty ostatní objekty. Eh, ten se jmenuje Hefy ND. Je to vlastně jenom kousíček přemazaný název eh, tady toho kazetového přehrávače. A je tam vlastně jakoby doplnění zase mm, z toho nalezeného jako globusu, který je rozřezaný a zvuková smyčka je tam vlastně použita ze satelitu NASA, která snímá e, vlastně zvuk Země. Důležitá věc u tady toho je, kterou mám rád, že tam, e, že tam běží reálný čas, který, e, který vlastně na tom objektu je aktuální, ale celá tady ta jakoby věc je jakoby statická, je tady jakoby zvuk, ale ten čas prostě je jakoby aktuální. Nicméně, eh, když se vrátím ještě k tomu pánovi, tak eh, vlastně jeho život eh, mě jakoby přišel zajímavý v tom ohledu, že on za druhé světové války, protože byl elektrikář, tak pomáhala, on pomáhal jakoby opravám radiospojení mezi Prahou a Londýnem. A proto jsou vlastně jakoby vidět některé objekty, které vlastně jakoby jakoby propojují tu instalaci mm, eh, takovýma jakoby osobníma věcma, které eh, se jakoby vážou eh, k nějaký třeba k nějaký tomu opravování těch jakoby spojení, těch, těch kontaktů s Londýnem třeba.